Goed zo Joyce! Hé hey, Blackjack! Kijk eens Blackjack! Hé hey, Blackjack! Goed zo Joyce! Hé hey, Joyce! hey, Joyce! Hey. Oh Joyce! Oh, Joyce. Hé, hey, Blackjack. Kijk eens, Blackjack. Hé, hey, Blackjack. Kijk eens, Blackjack. Goed zo, Blackjack. Appaloosas.